Saluton al cio, e ni vo dia via dio. A mi devas pardon peti pro la cirpado de la birdo e citie, cae la bruo de la camiono e cae traino e cae tio plu. Do ho mi vols discuti tri aferoim. Ne vera discuti, presenti ilan al vi, char vi ne povas interagi, mi posas. Do la a nu afero estas... Ah, ah, ah, estas miriado. Ah, uh, chipi memoras ke mi presentis Fec al vi stulta planto mi presentis miliadon al vi miliado es spezzo de cifro valuto kai tiu tempo mi dides mi opinias ke miliado es la play bona solvo por la problema per i girado de mono inter esprantisto i la mondo kai mi proponis ke tiu esprantisto i adoptu gin kai post tio multa esprantisto effective efektive komencas adopti gin oh, fek es sus herbajo citie Oh, es es sur mi. Oh, fek. Ne grava simple ne movigio ivu dia, ca cio iros glate. Do cio Mi presentis kaj poste multa esperantisto ke komencis adopti gin. Play parte esperantisto el Afriko kaj el kelka lando el Sudameriko. Antaŭe mi vedenes cias ke estas tio multa da esperantisto en Afriko. Sed poste la esperantisto tie komencis ekuzi uzi kaj kai en per mediado. kaj eble lastatempe vi vidis ke estas multa video el Afriko, estas multa artikoloj el Afriko kaj Sudameriko kaj tio simple okazis tio, che la esperantisto i tie povus fin fine en spesi kai tiu esperantisto en spesas per mediado kai poste povus verki artikolo in povus a uh, video blogo in tio plu simple pro tio che nun ili havas facilan en spes manieron. Do se vi vos ci pli pri kio casas, efektivo nun estas telegram grupo. Telegramo estas apo kiu esence estas babileo. Kai se vi volas anigi al tiu grupo kai vidi kio casas inter esperantistoi el Afriko kai Sudameriko, a estas ligilo en la priskribo simple iru al grupo kai anigi kai ciu tage vi havos aktuala novajo en el tiu lando. Lasta tempe mi interviuigis pri Esperanto, mi pato prenis en podcast podcasto kiu estas horon longan a ah, mi simple pri Esperanton esperanto kaj mi prezentis fakto en pri la historio de esperanto pri fekal vi kamiono uh, mi presentis uh, ah, la loca Esperanto movado kaj mi parlos pri diverse affere e che fi vorto uh, ah, vi vorto in Esperanto do se vi vols ascolti la podcaston estas in la angla estas ligilo in la prescribo simple idu ascolto che comprenneble disconigu a uh, la lasta afero. lasta tempo mi komencas multe studi diverse in hazarda in Esperanto exemple mi studis planto kaj la diverse in de exemple floro Uh, ci estas floro ci tie? Yes, estas floro insecto jen floro. Ĉu? Ĉu bone? kai mi comienza studi tiun parto in della floro en esperanto por ke mi havu a eh, sufiĉe grandan leksikon kai mi volas havi tion por ke kiam mi havu infanon mi volas ke mi povu priparoli preskaŭ tiu temo en esperanto sen problema kun mi infano mi volas ke mi infano estu la plej bona parolanto de esperanto en la tuta mondo ĉar ĝi estus denaskulo de esperanto kai mi opinias ke se mi fariĝus sufiĉe flua parolanto tiam mia denaskulo vere volas efektive uzi esperanton mi timo estas tio ke mi devas volas ŝanĝiĝi al angla, ĉar eble estas manko en mia leksiko, kaj tiam la infano simple pensas: "Nu, mia patro ĉiam ŝanĝiĝas al la angla por priparoli ĉi tiun aferon, eble mi simple ĉiam uzu la anglan." Do ekzemple, Yen floro, ca in la mezzo de la floro esos la burgiono. La burgiono esos tiu flava parto. Cerca la mezzo esos la petaloi, la petalado, au estos ec aparte vorto por tio. Ca tio nomijas la corollo. Ca sube, eble vi vidis tiun Platon Citi la Vedadajon uh, ah, tiu estas esenca kelka folieto e kai estas kun premita kai la nomo de tiu folieto estas sepalo e al es sepalaro al kun e aparte mi devas diri uh, vi povas nomi on la kaliko kai tio es la petiolo, es la tigo de la floro mem. Do kiel vi povs vidi, mi studis multain in <laughs> hazarda in lasta tempe en esperanto, kai mi intentus daudigi tion uh, estonten. Do tio es la fino de la videoblogo, se vi shatis gin vi es kion vi devis fari, shatu gin disco nico gin abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis, ka mi vidos vin cio in el veronta filmo, kai se vi ne estos tie, mi, mi studos la diversain in iloin, mi povs uzi, por mortigi vin,